с тобой И в морозы расплавленный зной Только ты не поймешь, что сейчас с тобой происходит Голоса далеких планет Только смысла во всем этом нет Если ж тот, кто поможет тебе может, а может это а сон.